Справочник «Набор показателей» хранит значения, от которых зависит размер премии. Чтобы открыть данный справочник, нажмите вкладку «Задачи» и в разделе «Расчет показателей» выберите пункт «Набор показателей». При открытии справочника мы видим список показателей с их основными характеристиками. Базовые варианты, такие как оклад, размер премии, отмечено желтыми кругляшками. Если вам необходимо детально посмотреть данные по показателю, щелкните по нему два раза левой кнопкой мыши. Откроется окно с характеристиками нужного вам показателя.